soit la fonction f de x égale 2x moins 1 au carré, moins 4, facteur de 3x plus x carré, moins 1. Quelle serait sa vraie nature Il y a des carrés, des sommes, des différences, des multiplications, Développons tout ça, on va voir. A moins B au carré, ça fait A au carré, moins 2 fois A fois B, plus B au carré. Autrement dit, 2x au carré, moins 2 fois 2x fois 1, plus 1 au carré. Bien, ça c'est le développement de A moins B au carré. On va plus loin, moins moins 4 fois 3x, moins 12 x moins 4 fois x carré, moins 4x carré. Et n'oublions pas le moins 1 qui est là. Égal, dernier calcul, 2x au carré, 2x fois 2x, 4x carré, moins 2 fois 2x fois 1, moins 4x, plus 1 au carré 1, moins 12x, moins 4x carré, moins 1 égale. 4x carré moins 4x carré s'annule, sont deux termes opposés. 1 moins 1 s'annule, deux termes opposés. Il reste moins 4x moins 2x, autrement dit moins 16x. Comme les fonctions de la forme f de x égale à x sont appelées linéaires, notre fonction f est bien une fonction linéaire. Et bien sûr, dès qu'elle est linéaire, elle est aussi affine, parce que f de x égale à x plus b, affine, mais cette fois-ci, b est 0. Conclusion, f est linéaire et affine. Elle vient de trahir sa vraie nature.